Yeah. Team 95. Ok. Ok. Genie Dreams. me dis baby. baby. Ah. Me Et Faro. les Ok. C'est pas facile de penser à toi ça même. film, c'est pas facile et te voir jour et nuit sans assis C'est pas facile Mais portez-moi au quoi ton parle que de toi C'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas facile Tu en ma mémoire ah sans je t'ai connu que c'est s'est envolé. Peut-être dit tu me rends dingue, je veux que tu sois ma mamie, oh. Et pas voilà, pour toi, je le suis. Nyama, nyama, je suis prêt à tout risquer, mais là, là, la, là, on fait comment, je m'en fous si t'es occupé, oh. Nalingi, oh, mon Himalaya. I love you, t'es ma panamba, ma chérie, tu sais que one plus one is one, oh, oh, oh, oh. oh. mignon gars. Fabulous beautiful C'est pas facile de penser à toi, ça même un coup de fil. C'est pas facile de te voir jour et nuit sans ainsi. C'est pas facile, mais portez-moi au quoi ton pâle que des pas. C'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas facile. Oh, c'est pas facile de penser à toi, ça même un coup de fil c'est pas facile de te voir jour et nuit sans assis, c'est pas facile. Mais portez-moi au quoi ton que de toi, c'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas facile. Tu en ma mémoire. Sans ce de moi, oh oh mon pas. Les jaloux en j'ai pas. Demande à je ne donne le leur pour que tu sois mon abobo Sois mon attété Tu viens du ghetto et je t'indolo As-tu décidé Oh la lingio I love you Chérie tu sais que one plus one is one Ah ah ah ah Facile De penser à toi, ça même un coup de fil. C'est pas facile de te voir jour et nuit sans un C'est pas facile. Et moi au quoi ton les que de toi. C'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas facile. Ouh c'est pas facile de penser à toi, ça même un coup de fil. C'est pas facile de te voir jour et nuit sans un C'est pas facile. Déposez-moi au poisson paille que de toi C'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas facile Tu hantes ma mémoire Ma mignonne, tu ne sais pas Ici quartiers tout le monde en bas Ici on peut pas gérer le ça Même si je fais du flash, je suis pour toi Ici au quartier, tout le monde te kiffe Comment t'es dit baby, je te kiffe Imaginons les gars autour de toi baby T'inquiète pas même si je te l'envoie baby Ici on t'a calme mignanga Tu pourrais danser car ici on fait des pleurs de caca Ici on kiffe pas, on ne gère pas Vraiment t'es tellement belle qu'on ne te trouve pas Ici baby, tes yeux revolvés On pourrait rentrer vire l'envers Ici ne peut pas imaginer La beauté fleurie, le quartier Baby je t'aime, t'es ma Himalaya Minyonga, ah, Minyonga, ah, Minyonga, Minyonga, Minyonga Love you, Minyonga, ah, Minyonga, ah, Minyonga, Minyonga, Minyonga ali yo, Minyonga, ah, Minyonga cho cha